Deepfake 它其实是由 deep learning and fake，也就是深度学习以及伪造所组成，用 AI artificial intelligence 来进行判别与生成双向的深度学习。等等，你是不是觉得眼前的唐凤有点不太一样？我们再回到影片的起点，再仔细的看一次，画面上的唐凤是你认识的唐凤吗？ 现在任何人都可以使用简单的设备来做影像录制，那演员也可以透过演绎来模仿出对象的声调啦，或是肢体动作。再透过十二个小时的深度学习，短短两个礼拜就可以生成出一部饥渴乱真的低费影片了，已经不再像以前一样需要很高的成本了。那也许你会认为，辨识这只唐凤的低费影片一点都不难，但是你能确认身边的亲朋好友也同样可以发现这些蹊跷吗？那或是换个方向想，如果低费一个你不熟悉的对象？ 你还有把握第一时间可以识破吗？所以，当影像跟声音都很轻易地被篡改的时候，我们要该相信些什么呢？我是唐凤。看完这一部低 fake 影片，我想再次提醒大家：面对来路不明的影像，请保持警觉，先查证，不转传。只要养成主动查证的习惯，提升自己的媒体素养，就可以避免我们的亲朋好友受到假讯息的危害。